bulekulu nebamuyita janyonyola olutalo nabaga ndi mulwadde nebamutumira balekalege mukwano gwe nti agambye ame kansa etudde jangu gibulifi yajja nemotoka ze nasalamundinga kansa mweyali etudde musabe namutunulira bwati tinyefunza bweyabanga adde ewaabwe nga erikopota ewuvalinga ova konvoyiye tinyefunza atiizipiiki enyama yagigulanga nateeti ngaasula kyengera nebasindika emotoka yepaka kyengera tugireko akasajja tuye nfunza tiwamulaba nga awanisa empingu hmm. Eh? Hmm. ekyuma bwe kiba kigaya amayinji osibira ku bulo omusajja bwagaaya akataasa kenumba omuleetera eddebe yensenene <laughs> hmm? owa eh? owa eh. omusajja nasimba amanyo mumabaati nga bwagakulamu emisumaali nomugaa nti aa ekikajjo kigenda mulema temuli bakkiriza nze ndamala ne museveni emyaka kumi neki nabagaye nti museveni ayina ebintu ebyo museveni gitekisi enemezi fulomufa bagendayo nebamugamba nti mirundi yawagira bobi wine yazikrosi the red line yabagaba mirundi temumumanyi ayinowhat is doing mirundi kanot support bobi wine <laughs> I was inflating Bobi Wine. Nembaga nti Bobi Wine muleka atambule. He is a leading council. Buli omulaba wasikudde enfuufu mutumiwo abantu mumanye pulobulemu eriwo mu kisolving is helping you. Pulezidenti oyo mutegeerera. Baali baagala pulezidenti akukyawe. Bayise eh, nti boogera Bobi Wine. Ambu ampite. Mm. Ne baagala bajambiya. Mm. nebagenda naga atemyane nti ayina sidi ayina buli kintu muleka muyiira omuntu njamubakwatirako naye bwabafumula dalli najambyesi kati omuholo siguyina wano nina kano kano akabaga akajambiya okawagaza musulu nakisula okalina kwa pibi na kisolo wikali wani otambula na kwa akakolo ba otambula na kwa <laughs> otia kaachi hangu rancho kati <laughs> esa wali mtambale so therefore this is the situation timusabe nizi problem is known once a family expands a leader cannot hold the power saddam hussein was a very good man nabajasi baffe gyetubatendekera mu 80agenda ku hmm. agenda mande paka lwakutaano nga tusunsula ensonga ez'ebyobufuzi ebyenfuna ebyobulamu n'ensonga endala zonna ezitwala eggwanga lyaffe mu maaso mande paka lwakutaano saawa 12 paka saawa emu eyokumajja kyenkanye esaze era nekendeza ku miwendo gyokugyayo sente ku mobile money okutandika nga lumu ogwo okutaano biri abiri mu gumu kati osobola okugyayo sente ku mobile money ku miwendo gisinga okuba wansi mu uganda wonna wolaga genda awali mtn momo agent wuna mu ggwanga ogyeyo akasente ako kosuubira ku miwendo gisinga okuba wansi jukira ofuna mtn central points oliwo oteekako ng'owereza oba okugya sente ku mtn mobile money everywhere you go mtn enkola n'obukwakkulizo bigobererwa weewala abafere mtn ekukubira ku nooti 32 emu2 nooti nooti nooti nooti kwokka mtn eruŋŋamizibwa uganda communications commission kitongole eki national identification registration authority nira kitegeeza abantu bonna nti kitaddewo enkola ey'okumutimbagano nga kati osobola okuyitira ku intaneti okusobola okubatuukirira ku woofiisi zaabwe enkulu ekololo n'olwekyo abantu bonna abaagala okubatuukirira ku woofiisi zaabwe ekololo musobola okukozesa omutimbagano ne musobola okufuna olunaku olw'okubasisinkana bw'oba nga oyagala okusaba olunaku olw'okubasisinkana kyalira omukutu gwabwe gu www nira gi go.ug okawandika ekigambo service booking.nira.go.ug mu browser yo awo nno londa ko services juzaamu fomu yo ng'oteekamu n'ensonga enkulu lwaki oyagala okubasisinkana olunaku essaawa olwonno obiweereze wennyini awo bajja kuddamu okusaba nga bayitira ku email yo oba essimu yo gy'onooba otaddewo olw'ensonga y'enkyukakyuka eno woofiisi ya nira ejja kuba ng'ekola ku abo bokka abatasobola kufuna buyambi okuva ku zi disitulikiti zaabwe oba centers ez'enjawulo era baagala okutegeeza abantu bonna nti ebintu byabwe bye bakola osoba osobola n'okubifuna ku zi disitulikiti okwetooloola eggwanga lyonna oba ku woofiisi eza zi divisioni mu kampala naye ng'osaanidde okumanya nti enkola eno ey'okusaba okusisinkana abanira ng'oyitira ku mutimbagano ekola ku woofiisi enkulu eya nira yokka ekololo okumanya ebisingawo baweereze email ku info at nira go ug oba twitter handle nira slash ug oba obakubira essimu etali yakusasulira noti munaana noti noti bbiri emu emu musanvu noti noti omwana akusobola kujja kunkyalira nalisobode ntya obutajja ate olabika bulungi kirabika essomero teriguyisizza bubi ati batuwa emmere efumbiddwa ne butajo naye ebirungo bya vitamin 14 buto emmere ebeewooma ate nga nungi eri obulamu bwaffe hey, bami omanyi vitamin zino nungi nnyo mu nkula yange emmere y'abaana yonna tugifumba bulungi nga tweyambisa 14 buto ajjudde ebirungo eby'omulembe omuli vitamins a ne di omwana womu wentandikwa y'obulamu ennungi ng'okozesa fortune butto mu kufumba omulungi eri enkula y'abaana bo fortune butto the taste of uganda Baby, gwe malo bananza mba sinnabijjayo batobanaabwe nga bamulese dda ekyama anyiriza abeebasa bulungi ayina akawoowo akalungi aziiza okubutuka okuletebwa dipers mulungi ne ku nsusu z'entondo bikolebwa movit waliwo eraliikiriddeko olw'ebintu bye by'oteeka ku ssimu ng'olaba nti tebikuumiddwa bulungi kiri sef ne tekinopop kati osobola okuggulawo essimu yo ng'okozesa feesi yo ekitegeeza nti ebintu bye by'oteekako bikuumiddwa bulungi ne tekinopop weegulire tekinopop 2f ku mitwalo 28 zokka oba technopop 4 pro ku mitwalo asatu mwena mukenda era ofunireko data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 butchadino mkuna kutama na mirundi um esa wali mlele chika mnana enchena na kuwa lelo jagala mkuika chabuka angika agenda 2020 mbaboni uh, kwa tulika ti kwa tuogere na um, chika na kuwa lelo bwacha na butuli uh, no mkuna kutama na mirundi wakinze sobo daba nao kakati tugende ku nsonga tamala abaana tubaveeko anti nkubuulira lwaki tensobodde abaana abo abaana tujja kuba wangaye dakiikanga abiri abiri eh, hmm. tukolere ku sooka osome wano nabandikira nembagambakubeera ku baana bokka the power of ugandan mafias bakyalina amaanyi how do mafias control hmm. you bakyali bamaanyi nti kakati ono sakwa hmm. yakwata bukwasi kugunde kubbala ya balyeku nga tagoberya covid nakwata embwa nasiba mu kkomera nagiteekako ne mada kesi kakati mbwe bamuwadde omulimu omu yesu kyovula abantu babadde bamwasiza he can't survive who can't survive oyo so, bano bona so, bebagiwozi bakomawo nze sobola yali alowooza mbwe ajjo tosobola kunya ku mutwe omulenzi gwe nga balabanga muli baavu bamafya bakyalina amaanyi anti nkubuulira mm. kakati gwe sooka osoma awo mm. nze lwaki mbatuusizza we mbatuusizza during the period of fattening mafias encourage their future victims to commit atrocities with impunity These atrocities would rather would later be brought against him in future. Much like the Stockholm woman, the victim has succumbed to humiliation. I was wrongly pushed into this category, having delivered committed and dedicated service for 14 years, defending Yoweri Kaguta Museveni. The mafia wrongly believed that I had become so unpopular and therefore humiliating me was uh, would be warmly welcomed by the population, especially the Mengo loyalists.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 I took the it took the intervention of General Muhoozi uh, eh, for me to get a salary. General Muhoozi Kainerugaba. Okay, General Muhoozi Kainerugaba uh, for me to get a salary. I almost smashed Tumwebaza's head when he wanted me uh, when he wanted to meet me after television after television show on NBS. He was lucky that I was locked up in the toilets. Ani yakugalira? Kalisi. Nali batu mwe kalisi yakugalira. Ka ka ka hmm. ka ka, ka, ka, ka, ka, ka mambo tuteshe. Ngakati kama nyinjirira. Yeah. Kalisa yalwanu. Tumwe basi yaduke mishindi nalimu benyo ndo muti. nekwata kuwanawo kmunmatira mun what type of arrogance is this kabushenga declared me a madman actually kabushenga was rotating around his grave yes. other people came up with money for medical treatment is sold out uh, from narrator's office. It was she and Nakalema who, who, who has um, a head katonda yamutonda mu kifaananyi um, kyambuzi that offer of a job at the media center was reportedly to save me from acute scandals following um, the following experience I went through I made the following resolutions number one nzisomezo resolutions yeah. in the same way villagers in karagara reviewed the chag eh, reviewed chajwayani eh, waliomusajja nga mwita kajwamu bakagoland eryenkubuulira hmm. ti women in the sixties used to tolerate abuses babattanga nebabasamba hmm. nebatabatwala mu ddwaliro the same way you are doing now nti abaana bammwe tebakwatibwako mm. bagenda kumujjanjaba nga owakliniki akuba polisi nga bamukwata atulugunyiza omwanakati kajwa yafirwa abakazi basatu hmm. enerawo omu yafiira mu nnimiro omulala nafiira mbulizi omulala nafiira mu fumbiro abantu batula nebamba nesinga from the village tekagwoina amayembe how can these people die mysterious eh, hmm. era oluva wano ngenda ngende seeta ku polisi waliwo mupolisi omusiro pusi omukazi namwandu eyasigala ewaka omusajja mulamu we najja mbw alemere wa mukwano obutakola obwavu omukazi namubirizing omusajja namugobawo kati omusajja nasala amagezi nagenda nomwana omuwala omukulu owaka yamukomezawo nga alina olubuto omuwala tayogera ani nanyini lubuto kirabaga tawe yalimufunyisiza kakati omukazi namwandu nakyolali abuuza omuwala olubuto lwani bakundeetera wano nkuliisa eki ate omupolisi weseeta yakutte namwandu nti agobye omwana awaka kakati nzija n'omukolo ate nze bwenzija nzija n'omukoleseeta kubasomesa mitwe bulya sente obusajja obwo bono poliisi bujonoolnedda nzija seeta waliwo akalala kabadde mulago omusajja nebamutuma najja mukaloje kubona gukokulu mbu alina miliyoni abiri bagabbi imugamba osi oh, wa stupid do you know that you are stupid how can a man with a 20 million city in this small hotel with mm. 20 million On, onafanana kyengato zezameka mm. engato zayambadde zameka abeera ne 20 million bamukwate bamulyeko sente namugambye enzija enzija yamutadde nemunkubira esimu lesit mm. operation mm. kati genda seeta nomuholo ate ze polisi mikwalo gyae tebaliimu tomuwa tanamwandu musajja gwe bayibuli etugamba okulabirira bannamwandu ne bamulekwa how can you put a widow in prison this man impregnated the daughter from baganda kasi omuwala afuna olubuto mumukuba ayogereki kakati omwana tayogera nanyine rubu aa ah, ah, ate ono yeyamutwala gye yavudde hmm. omukazi n'amugamba nkuliisa eki lwaki kitaawe yakoa olubuto lwa kitaawe olubuto lwa musajja oyo omwana yenkana ate gwafe noono mukulu omukazi namwandu amugamba kitaawe yakujja noomuto n'akutwala ozze n'olubuto lwani bwamusibe nzija seeta ngwejja mu polisi okubba kanzije nedda mutabani wange wano bamusanga ku roadblok kati bwe bagisomako kadi nga tamala emirundi edokita ne bamugamba nabagaa nti dont delay me i have been transporting my college nzirayo nina tulina abalwadde bangi nabagamba nebamugamba nti why do you want to, to, to, to go fast nti i have patients kakati bamugamba what's your name kulodibula kekawempe nabugaa tamali mirundi oh that's why you arrogant nabugaa ti i'm not arrogant do you know how long it takes to produce a medical doctor bamutwala muse najiwamba polisi nagenda okutuka nga buli omwadduse <laughs> bamusumula nebadduka n'abasibe abamu nebagenderako eno ensi yetaaga abasajja bagumu nomwandu omusiba otya eseeta yasuzeeyo abuuza omuwala olubuto lwa musajja olikwe bamusiba bakuba essimu ndi wadiscumison anti wakubiranga mukwaya iterizing these people nti bonona erinnya lyo nena nakuteekawo pikapu mbaako kutuyinda polisi nedduka tejija kola banukule na fetuganukule banukule tuganukule polisi europe mubakama nedda bamukwata kwa buli ya sente buli ya sente o polisi abo baba tekamu ngabwe nkugambi hmm. timu kibinja kya muhoze batekamu abaku babantu abakola kingaba gukimenye nti bifane byo na sai ebirina babijanga wa modernization on centers this was done by an insider twagenda fene wapo ani yaiwe takamukawunga kampwe yali wa bobi waini amaginji oyo gundi kitutu yatuta instrument mu gazeti bodi eveewo egende nebyebye atandikekitutu aliyita wanga adduka nga alaga embaale alinaki alidde buzikaa emiti gyonna mifu tamale kituto mulimu gwe mulimu gwa kalide uzika tajinza kudai ati lwaki yewa kituto wali munonya nga ateba no badukada muyabagamba bagamba nti muye yatulagira muyagamba ndi constitution ya Kenya gamba chi I swear by the Almighty God that I respect the advice the president and protect the constitution. Where is it written that I direct you? Muyaganti, it's the full Sukari there on Gund, Musalaba. Hmm. hiding behind me is stupidity mm. kati kitutu kitutu bamukozesa ataddeyo gundi naye wali ammeka kitutu wali ammeka kitutu weba nte baliakowali ekirenge abaali ente webali bali kufaamu zaabo bebase bebajagala bakutabebajagalabafuuwa mukkankubuulidde nti ekyokubiri museveni masereiosekakati tulina zetuyita kministries hmm. ezinonya obululu education local government yemuviirako emisolo trade health hmm. zirimu okukyuka nti olaba ne akibisopo ye bamugema omukazi tebamutulaga kabaka ne bamugema walabyeyo kyenki nebagamba nti wansi the public wansi the public withdraws trust and confidence in any government institution everything it does becomes a referendum as long as diana nono mukazi alina akatwa akalinga mangada nga bakyaliyo minisitu enfu museveni waliwo time mu byobufuzi swanzu yagamba there is a time to borrow your friends heads kwekubaga oba mukabineti kakati alina okukitegeera nti bannankabirwa balwaniraki bano bakajiijirwaki akaaba without government protection naguno omusango gugwani bonna bagenda but is edged sword from seven why do you include somebody who is tainted eh. era bano ekibatiisa kadaga kadaga muntu bayiseemu five years olaba ono agenda tukidiringi six months he, there is a, an expectant a hopeful gwe baliddeko ssente abo tomuddde bwaga nti gwekugwa minisita kwoli yakabogwa bameka nga munamukubye mubutambi naye akola gavumenti eyiye kakati gwe batawadde kasola baredi pepe kati olaba redi pepe nakalema is being uh, eh, gonde uh, eh, vetted for ministry job why they want her to leave the ministry again mu bwa minisita kubanga museveni handed over this list kabashamba gye yagenza okuketta mugundi nga balina enakalema musipiiki ekiro kabashamba kabashamba atagenze keta kagani negamba nti ono hopeful atafunye gwe balimba gwe badde bakuba mured paper mm. abeera disappointed gwe bakoze eki tu nze manye omukulembeze analwa mu buyinza omukulembeze analwa mu buyinza takola kintu nakimala tetunuliya constitution ya uganda ekisanja yaleka ekisibi nakuga nti the constitution of ghana state no president of ghana shall rule ghana for a period not than two terms or four years eh, full stop nolakuna eya eh, uganda ofuna tosalise majolesi ekisumuzi kyasigalawo hmm. ate constitution nekugamba mu minyolo hmm. constitution nekugamba emingi eh, ennyo kanyeyahamba gyeyagaa nti finest hmm. nti every ten years tujja kukola review constitution yawagwe jimbuli etamaliriza tamulimisi yalekatezali entu eyanti yagiwaana yakubiranakakati muconstitution ya uganda mulimu entrenched provisions ne nan entrenched provisions ezetaga enkiko za district kyobula bano niyekiko za district nopu yawambiddwa dda abafamiry abali ku famiry ya museveni nopu bagiwambye bagala enkiko za district bagalaki abatia familia seveni no pani ya juambi eh, familia mbisa umu kwa familia mseveni ya juambi nubu e eh, nubu ya juambi ya bobi wa hii ya jiteka msende ya juambi mkupuri bobi wa hini kaya katamba abana wali meku kiliza sente wali meku kiliza bobi wa hini ya jakwe unyuru mama lide nubu talaida tebagira na kuraida bobi wa hini ya jakwe unyuru na kurumu nga mutimu ye mlimu abagenze mmakomiro kuresivinga abaye mbudua nga tekimanyi nako ate mu politics tukugana nobody quarrels with the success well anybody remainkyenkubuulira government is engaged in peace talks ne, ne noop wotegeera nti mulimu gavumenti endala bwe baleese abanupu oba wa bairo which was one of the conditionalities abalamuzi babuze ekitegeeza abalamuzi boono is aware of what is going on in the government. Nabaza mgeni musoma wakati wakaita America at war. America at war gendo kasome. Kuhundi, George Powell yali amekamanda, ngabadika amekamanda. Nga Koresa Rice ya soma PhD mu security. We are always quarreling. Until Gwondi Bush decided to take uh, Koresa Rice era bakuba mu afrika mwalige nti amwendako kubanga condesa rice yali akkirizibwa okugenda mu ofiisi ya bush at any time without notice ate nga talina bbaawe ate nga mukazi mulungi era bagamba tobulambaga nti abasaikologi tebabayambye bwebagingira mukisenge kya gadafi basangamu ebifaananyi bya condesa rice bingi nebabuuza abasaikologi abasoma twadazitmin ti omusajja yenna bwalina omukazi gweyegomba nga tasobola mutuukaakatereka bifaananyi omanyi eh. nti mubyalo waliwo agasajja gagamba tekangoberere omukazi ono wafuse wafuse wafuse omusulo eh, ndabewo nambewo abasaikole gyebatuulya kyenkugambye nti stockom tuyina ekimusaikole kyetuyita the stockom syndrome omukazi bamukidinapinga nebamuteeka mu dungeon ngaomusajja mulepinga buli kaseera kakati ate pulamba bweyajja nakebera nawulira omuntu akabira mu dungeon nayita police nebakola ambush the man came back opened the door raped the woman as usual police bwe yastorminga dungeon omukazi yegatta n'omusajja nebakuba police abasoma psychology nebabuuza nti kini baga nti aa when somebody remains in captivity for a long time nalaba nga oli tamuse develops friendship kyovuna nti akasajja kaina akalaga akali nga enkoko mukongolasi kebakuba ejjinja nebakasiba nekabonyabonya abantu babakuba ti bakatwala mu iso nentu yako kasakolinga from the stockholm syndrome tebatomentazi baku babalyeku kaino nzisobola kenyondo mugendo nenkwasa omutoyo bwatambeekoena mubakubira ebigo mwendamuseveni agenda kusiba abantu nze nkimanyi e, e, e, omukulembeze analwa mu buyinza hmm. ayina ensonga zalekawo eziri mufuula omupya tuziyita tukiyita invention museveni talina sente ziwa mmengoono atulekanira nga tatubulya zebamuwaanti eh, akolaganna bano abaana Uh, the most popular katikiro according to kasajja kesironko wa akunganyiza sente akamala ko musoga ngane ne, ne basaka bakabakubirwa bweru oye most popular katikiro bakabakubirwa bweru according to yuko kasajja kesironko ka, kubanga bwe bukola kana naye I'm telling you omukulembeza um, nola mu byinza do you think Museven doesn't have money to create the rule of God takirina nga tumaliza anti yabagambye emisaala gyaba minisita osayininga tezisukka bukadde bubiri lwate yagala genda ate wayi pulezidenti afuna obukadde busatu vice president eh, eh, eh, yes hmm. kubanga gundi sekandi purifad okubeera ngaafuna omusaala ogwa mp ogwa oguno yaguleka ogwomp gusinga ogwa vice kati mukirwanire mukadaga agende ku bwafaizi kadaga nakwata obwafaizi yamukuba nekikoyi nkikube ekyokulya bwali balekere ekyokulya omulenzi ono nenankabira nogwanga ali balekere liwunyeomwana bwoba onagunjula omwana bwapama mugundi mupamba tozimujamu eh. ayokerwe ekivundu kimuwunyire taddamu kupama mupamba kukola kuva mafia bwa kujoka togenda hiyo jema kututa togenda hiyo balekele pampa yabo pampa jimuleka pampa jibaleke mtu balekele pampa kari umana bimuoche ategerenti wa kupama chibi <laughs> ya kupama si chibi mzeji <laughs> agenda tsema kuna siku soka tuja kundi ingana kusawa uh, nyeze chulo itabani mirundi I, I beg your pardon netuno wana mprogramu <laughs> mprogramu obadde okimanyi tusobola okukozesa mtn century points zo nofuna mbs ne sms z'obwereere toddayo kweraliikirira bwobanga data akuweddeko kyangu nnyo but you don't know what is eating you nga kyategeeza nti these people you are defending bali part of the scheme how could this man say that he does not he doesn't remember a camera person nga tajjukira kifaananyi nga tajjukira bati eh, kifaananyi kato yagenda ewaabwe eyo nakaseke abalunzi bente nebazita nezirya kasooli we mungi nazikuba bamukuba emiggo bakuba kati emiggo e nembaga yaikaetmiteriyo these people there is no people there are no people who can beat up a chief photograph of the president bali bamanyi kukyalo ngamaidi mkube mfanyi mm. Hmm. ba mkube migo katono ba muti katonje kwenye tunuri ya katonga ba jamuti la wano ni mwali commandation agende kubisha commission ba mwevisa duke kozi nga media ya teka yu da directive any set of staff must be cleared by the PPS ni ba mkubile simu there is a person here from state house has been recommended by the spokesperson of the president contrary to the traditional rules amiria nambira nemugamba i did it in a good face i want this man to live this agenda kufira wano agenda mutira wano era yadduka amiria nakiriza kanya nawe yadduka eh, ah ah eh. president bali bamugobye president amukomyawo nalongo mama we yafumbiranga president emere munsi oyo mwana yali driver wa gundi eyali driver wa ona petro musanga driver wa ona petro oyo yafuuka photograph eh, e, naye nga mukubi wa bifaananyi mulungi nnyo bano beyajiwa kaali si professional si ki naye nga omanye abantu abataasoma nnyo bagula mm. spaying ebintu mm. omuntu ataasoma azanyira ku simu gwe n'ogyewuunya mm, kituufu ajja kikulaminga bukulaminzi kati katuko se very good photograph technology eyo nanga ye akulaminga mukulaminga president namugaa nti akomewo kakati katogwako mawo nagamba maisani e, e, era ettaka lyabwe pulezidenti yagula nebagana mubasasula theyare not fully paid nenaalongo mama wabwe nafa mysteriously kuba president yali amuwagala nnyo ngajjo nagayo kato mutabani wange akomewo naye kato bamukuba emiggo ngaakutte kamera oyo anafanya nini wemwendesa wa gaali mbisaba bulide nti omuvuzi w'emmotoka yafuuse omuku bamukuba kiboko <laughs> nze singa siina shiriki nze nesika shiriki ndi muntu wa shiriki omuzukulu tava kumagabeka ga jajja iwe nago tebagamba jajjawo azaala nyoko oba kitaawo bali benyini bali abakambwe aba abaana bwe batanveeko ngenda bakola ebintu nja kuyingizako omutulekyawedde ekyokubiri njaggera oyo ow'amaanyi ngaali mu nyonyi mubabigo mwenda nga bweyenyaga munyonyi n'abazungu ba wasuka bwaddawo ba wasuka bwaddawo bamugjereko ku kisaawe ekiddako amutere ndiriwa mukepe bovudoingiamale ekyo kitukako lwakyo obusungu obujjawa obwenkaliddeawo abaana bamwenyabonyeza emyaka musanvu nayeyosi yavera alogante balaloga nti ferons bagamba muwe sente bakoleki basigale nga bakola basuule mu seven ebyuma bituguze mu seven yamuwe ebifu <laughs> how can a relative of the president tell me nti ebyuma bituguze ngoli omuwa bifu because you are paniking mubbi buli kamu obbi enyama obbi amata obbi enyanja obbi buli kantu konna kakati bikabirira ebintu bimukabirira singa kubira akatambi kebayogedde ku muhonzi tibwe bamupula nti eh, special forces bagiteekamu abantu ne batulugunya abantu bamukyawe era oyo musanyufu nnyo yagamba oli ali indited ye tali indited ti okugjako nga kize bayipolokese nti ndi memba wa famiry kati mukodumiwe omupulaningiramu otya abantu the boy is very dangerous very dangerous museveni mansando yizimuko otherwise abantu bajja tetuyinza mukkiriza kutufuga e, ebizibu president museveni byakoze byonna biva mu famire ye nzenabyona president museveni byasobodde okusolovinga noku e, ekyo kiyinza okubalema anti kati abatumidde yagobye bano naye nkugambye nti onaye mutandi wakajiji yadduse mutandi wakajiji yakaaba gwe yayise nafuka mu mpale tumwebaza yafuse mu mpale yoyo agikumira oyo gwe yayise ye yadduse ya naye meeting endala yatudde okumanya museveni ali mukizibu yakoze lisiti y'abantu abali corrupt bayagala omuntu omu akwate batumyeyo omuntu ne batula mu sipiika ekiro nagumalaga lisiti y'abantu nenkyogera temwatudde mu sipiika yakirawo nembalaba nga mu exchange nga listyeate nga ono muntu wa museveni yo ensinia maani mu special forces bwenamukubye nti mwatudde ekiro esimukadi yagijeemu natema kabashamba yadduse ate ebyuma byange kasojjamu simukadi negyotaddemu eripotinga nti muganda wange avuddewo nze nzizeewo <laughs> ebishiriki ebisibyuma <laughs> byuma byuma kakati amanyi gye bakiriganya miitingi eno gye babaddemu ate eggulu ae ah, eh, gye babaddemu eggulu bagambye nzi nedda nga kiri tabakivuddeeko museveni kyabakanzi bagambye katukozese bupapula nobupapula mbukwata babukozesanga bewandikira papula nabo babuwandikako nembukwata oh, nga tebogera eh, bakuwangudde ah, ah, ate nabukwatako bakikolako ne bagula ne bugundi buno bukyusa amaloboozi anti obubwogera naye akapapula bwempandika akapapulatutoloke wano obupapula nabukwatako babukozesaako nabwo nembukwatako but don't you see that tebasobola kyabanoninga anti kakati ndoza akugambi aganti yes omusajja agambi ti mumusobola okugenda tamari i understand you are not easy to replace bino byonna byo bino byonna byo recruit others bino byonna byoyogera abakuwulira bule mbagiza ku mukama wo president museveni nti gwe bwebanga bino byonna obimanyi n'obeweereza mukama wo president museveni ng'abasajja bano buli olukya beyongera kukyusa naye gwe omanyi museveni enkola ye museveni decisioni zetu zitozisobola anti naye aluddewo ku kino ekyaa anti nkugambye oyo tadduse nga ajugumira yafuse mu mpale ono namugaa nti ah, ah, amwayashuwayo ku lisiti kwoli namugaa nti kakati nze musajja bwangoba mirundi yanje eye njagala okubuulira tumwebaze museveni namugja mukabireti newaabwe talinyayo bamukyawanya abajoze nnyo tumwebali sasa sasa kuita mukama mwenge then kakati tamale oli bwagamba bwakuwa assurance eh. nze bamanya nti dr sora dancha eh, eh? nobera nga chato fayo ni ku eh. program tajja ku ekyo kubi yabafuga wa dr sora dancha yabaje kubiza wano ayagala mbe radio ninga waruwaja achanza ene bode kuizi mvolovode hmm. in this organic case even if they acquitted you find to find you the international penal court blacklisting you for extracting organs you cannot rule a country you cannot be in government kyekyo kubya kadaaga nankabirwa namubuulirirawo nti balanga kyebawandiika abantu okulinana ewa minisita nankabirwa baabaana be bawandiikira okulinana ewa minisita nankabirwa gye bali bagenda nebakomawo baliwa mmanyi nankabirwa ajja kudduka ekyo bwekatajja kubeerayo nze mbasirikira busirikirizi waliwo omuntu yatwala abaana ebikumi ebyo bina namalo batundayo ne company najigala unakola ne bazadde babana bano baluwa tamba a abali ah, fijija abashinga obunji kagari kan kubuza ababalajana ababana balajana yebweru ba mentioning ako company mwe bava don't you remember that in nakale my used raid companies ezale bezali zabwe okijukira ekyo omusajja gwebabonyabonyanga enyonga yesiwaabwe nayakamarediamakampuniabagundi omanyi nti hajati mukwaya ne bigirimana baregulatins ebintu ne mugavumenti nebabagobamu kajiji natuulirawo ddala mutaani wa kajiji omanyi buulira aba omutamiivu eyefukidde tava mukirabo nayetamale kati ekyo sijikirizigaye nawe olwensonga najakopeeaa okusa kabineeti ye pulezidenti ekyusa hmm? kabineeti ye hmm? toyinza gamba nti hmm? oli ye yagisaawoolinafumulamu nze sirowooza nga kajijiyaaanaye bwe yadduse professor naabaddukako they have explained to this man suspend your activities thats what im telling him but for him yas fears nti gavument egenda kugwa ayina giteka kaffe kyayina kusalira mu sefuliya so if you eno yejagamba okukola ekizimbe muzeeyi ajja ngambe mulagire ekyekiri bakifuule ate <laughs> nabagamba olunaku olumu tinja bagera we bali mugambe nti bali wanayingirewo mukoleki wano olabemisi chairman wadduka <laughs> chairman meeting endala yagibaddemu eya eh, eh, eh, yabudde mwenu ee bweyavudde mwenu endala chairman yegibaddemu nebamusuubiza omulimu nebamuwene sente tamale tuli kuki kwegamba eggwanga tulabeka nga tuli kubona abaana bokka simanya abavubuka abo basajja batabanye eggwanga nabagamba nti all the problems originate from the palace nimbaga ezimiteriyo kenya teweranga kasooli wafe is a feud between two family members nti omu yandamanyiringa bisinesi yamatanonona kasooli let us be specific kasooli gwe bayonona wani bamaze natukiriza okumutwaanti kenya egule kwani this is a family feud obusuubuzi bwa kasooli bwazeemuokudyaba okugera nabagamba nti balimba nti waliwo plan b nga bensi gyakolagana nabo naye nga bwintensoni yaabwe kukozesa special forces ekuba abantu bayindaitinge mukozi ekyo nibakituukako ekyo bakiisebakifunye anti nga nti ekyo bakifunye ekyo kati era basanyufu nnyo bagano nali indaited kakati wa type of group tu we have nabagandi president museveni ona kwa katonda ya mukuma aba abana bwe bali kera kuma kyo musawo kuba bagambe nti kabatume omuntu we mombasa ja kwa tama jini agago eh baba ba, ba, bali pressing kwa musirikali basobolo bayinzo okusobola musirikali mva bala basobolo succeeding okutawanya president museveni gwe no balema anti ayi ali museveni ina shiriki Museveni yali katoa ate shiriki ye manyi nti oli mukodomi wa Museveni oli muntu ekuba ebigwo mwenda mu nnyonyi baba baba ba ekyo ekyo tamara yino muntu ne galubindi ne ziwanda kale anonya nzitala kusabe busabe bagiita bisinde bitawaanya eyina emitwe ekumi n'eki bagifuuwamu taaba n'enjaga ne walaki ne bagifuwa bali bwereerenaye bulilinya omuntu lyayogera nga akuba kabina obonaabona abaana babonyebonye abaana bakubiyoanabakubiyetanngakadidiyafuse mu mpale ba ebiba mwenda abaganda bakolera mu mwenda obwete okumanya yali amanya abaganda yadduka wano nga baagala muwamba n'amala ewaabwe ennaku mwenda n'akomawo n'abakwata e- e- e- mwenda mu buganda ebyo byonna mwenda mu buganda eh, ba ba bakiriza ntigobatagaza yamba president museveni bwaba tasobola kwejjako balenzi ajabatumidde gwe bajeyo bamujeyo uri the statement zabwe nti yabagambe be relevant uri de bachinyonyode bakati be relevant chitegeza kuba relevant ngamba chitegeza eh. tichitegeza kuba relevant lose libo hto eh. kina chitegeza eh. kubera mujeru oba kubera oba kwasaira oba kwamukuburi oba kubuli <laughs> nacho bachogede ndi kubera relevant ngambiye chi mukubera mukaburi oba kubera mzira nga yubasi no oba kutoroka mugwanga seven is an old man nze kamba guli omusajja gwe nasinze okutya yali tinyefunza tinyefunza yagalawo noza ne uganda emyezi mukaaga nakuba baminisita bomala atuba okiboka empizi